欢迎回到冰冰异常世界，我是冰冰。我们今天来介绍肯德基竟然推出了炸整只鸡耶！这看起来还蛮大的，卡拉整只鸡哇！ 卡拉整只鸡就酱派对餐，它里面有一只炸鸡跟那个两个大薯，还有一盒圆蛋挞，还有一瓶可乐，还三种酱哦。它酱都放在里面，这边是那个沙茶酱，然后这是韩式辣酱，红红的，然后还有一个是。 蜂蜜芥末酱，哇，感觉还不错哎。那我们来看它的炸鸡只鸡有多大呢？然后可能今还是会附手套的。 应该是暗汁鸡吧？哇，这还蛮烫的，现炸的。你看，还在滴耶！哇，哦，真的超烫。这整组餐呢，只要八百九十九元，这感觉还不错哦。 我们来吃吃看，大鸡，把它剥开。哇，你们看哦，这第一只，哇，这配饭很下口。哦，这超烫哦。我们来张沙茶口味看看。 这是蒜香沙茶味的味道，对啊，不错。那我们来沾那个韩式辣酱，沾蜂蜜酱口味。 炸鸡吃起来真很多汁哎，你看，这个假如一个人吃的话，会吃不完，会太饱太撑。但是它炸鸡感觉。 没有腌的那个入味的感觉，比较偏原味炸鸡，但吃起来还蛮鲜甜的。跟好朋友三五个好朋友吃还不错。 当然还不错。然后这个炸鸡啊，要前一天先预定哦，这是限量供应的，这样还蛮划算，很便宜。 之前可乐鸡有推出过整只炸整只鸡的，就是那个烤的，只有圣诞节的时候才有推出，还是感恩节的时候呢？那还不错。 点胡椒，比较好吃。我们的影片到这边结束喽。喜欢冰冰的朋友，帮按订阅和分享出去哦，还要按赞哦。我们下个影片见，拜拜。